hello and welcome friends Tally ERP nine और प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी लाइन और प्राइम में यूनिट बनाने को लेकर कंपैरिजन जो हम करते हैं उसको लेकर के है तो अभी हमें यूनिट बनाना है यहां पर गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ही टैली ईआरपी लाइन में हमें यूनिट बनाना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा ये समझते हैं तो यहां पे आपको इन्वेंटरी इन्फो दिखाई पड़ रहा होगा तो बस आपको इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है और यहां पर आपको मिल जाता है यूनिट ऑफ मेजर्स तो बस आप यूनिट ऑफ मेजर्स में जाकर के यू प्रेस कर दीजिए और यहां पर आपको लगता है कि आप किस-किस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं लाइक like आपका प्रोपीसीएस इस तरीके से और फॉर्मल नेम में कर देता हूं पी आई ई सी ई एस तो ये हो गया पीसेस और एंटर प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं इस तरीके से तो एक यूनिट हमारी बन गई लीटर बना लेते हैं L I T R E litre ठीक है तो यहाँ पे कर देता हूं मैं फॉर्मल नेम एल और यहाँ पे कर देता हूँ एल आई लीटर ओके और यहाँ पे थ्री कर देता हूं डेसिमल नंबर ठीक है तो इस तरीके से यहाँ से आप यूनिट बना सकते हैं बनाना है तो क्या करना होगा तो यहाँ पर प्राइम में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको यूनिट बनाना है तो आप सीधा सीधा क्रिएट पे चले जाइए और यहां पर आपको नीचे मिल जाता है इन्वेंट्री मास्टर तो हमें इन्वेंट्री मास्टर में यहां पर आपको मिलेगा यूनिट यूनिट पे चले जाइए और जो भी यूनिट आप बनाना चाहते हैं किलोग्राम या जो भी इस तरह का यूनिट बनाना चाहते हैं लीटर तो आप बना सकते हैं तो यहां पे आपको फॉर्मल नेम ही देना है यहां पे आपको पूरा नाम देना है P I E C E S pieces और यहां पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूं इस तरीके से यहां से यूनिट बन जाएगी आपकी तो दोनों ही यूनिट बनाने का ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए यहां पर भी यूनिट बना सकते हैं देख सकते हैं ये टैली प्राइम है और आप टीआरपी 9 यूज करते हैं तो यहां से यूनिट बना सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग